Piscina de merda. Toma, tá Marcos, <laughs> né? Você lembra disso daqui, gordo? Você lembra dela? Uhul. Lembra dessa piscina? Manual de instrução. Não furou não, né? Vamos encher, Marcos, pra gente brincar? E... É. Você tem algum flash disso daqui? Lembra ou não lembra? Da sua piscina? Lembra? Fala galera, estamos aqui, vamos fazer hoje um unboxing de piscina, né? Isso, vamos fazer um unboxing dessa piscina de merda que a gente comprou. O que, que você achou da piscina? Você gostou da piscina? Boa. Boa, né? Será que vem furada já porque foi barata? Essa merda só compra coisa barata. Vamos abrir? Coloca ela aqui pra gente abrir. Vamos pegar a chave e a gente abre com a chave, ó. Vamos usar a chave pra abrir assim, ó. Então, ó, vai lendo o manual aí, ver como é que monta. Só que tá em japonês, lê com cuidado. Eita, moleque! Pô, na foto ela é amarela e aqui tá azul? Como assim? Ah, não, acho que é a base. É a base, é a base seu burro. Aqui não tem mais nada, né? Então fora a caixa. Vamos abrir. Já leu o manual? Entendeu tudo? Ó, tem mais um aqui, ó. Tá testando já? Vê se escorrega. Muito bom, mais ou menos. A gente comprou essas peças de borracha aqui para forrar o chão inteiro, tipo forrar embaixo da piscina e um pedaço aqui até a metade do quintal mais ou menos, para quando o Marco saísse da piscina ele não escorregasse. Só que aconteceu um imprevisto. Isso aqui tá escorregando mais do que o próprio chão, velho, porque o chão ele não é liso totalmente, ele é um pouco áspero. Então quando isso tá em contato com a água e você pisa, vira um sabonete. Isso aqui serve só para proteger a parte de baixo da piscina mesmo. Então foi totalmente fail o que a gente tentou aqui. A gente deixou um cobertor ali com alguns pedaços embaixo para proteger a, a, piscina na parte de baixo. E aqui a gente vai tomar cuidado só para o Marco sempre que ele sair, segurar a mão dele e ficar olhando, né? Para acontecer nenhum acidente. Isso aqui depois a gente vai aproveitar, tem bastante peça, ó. Esperar secar e aproveitar para montar algum tapete no quarto para ele poder brincar em cima de carrinho, alguma coisa. Para alguma coisa vai ser útil. Menino sério? Tá, bananinha. dura, perna dura, hein? Vai, vai apoia. Vai, perna dura. <laughs> Ah! Que cabelo é esse? O que aconteceu? Vamos pentear, senta.